Morning, morning, morning, morning. Dobré ráno. Bom dia, bom dia, gente. I'm going to give you a fifth practical step. Dám vám um pátý um praktický krok. how to navigate through difficult moments. Jak procházet obtížnými životními situacemi. Remember stories of His goodness. Připomínejte si jeho dobrotu. You know, it is so interesting. Je tak zajímavé, how in difficult moments our hearts want to jak v těžkostech si naše srdce připomíná jiné těžkosti. Děje se to pokaždé, když se o naše srdce nestaráme. Jak to probíhá? Naše srdce má mnoho vzpomínek. změnit, o čemž vyučují ve své nové knize srdce. Pokud necháváme vzpomínky uložené v podvědomí, nebo jak já říkám, v srdci, co se stane? V momentě, kdy začneš procházet obtížnou situací, tyto vzpomínky se okamžitě vynoří. Reinhard, ale to není moje chyba, že jsem prošel něčím těžkým a že ty vzpomínky tam jsou. Pokud se neustále budeš cítit jako oběť, nikdy nebudeš svobodný. Řekneme si jedno zlaté pravidlo. Není tvoje chyba, že jsi prošel těžkou situací. Není tvoje chyba, že jsi prošel bolestí. Není tvoje chyba, že jsi měl trauma. Ano, prostě mohla by to být tvoje vina, pokud si učinil prostě něco hloupého. Ale mnohokrát je to zcela mimo naši kontrolu. Ano, je jako pravda, že občas procházíme něčím těžkým a není to naše vina. Avšak můžeme za to, co vlastně dovolíme prostě této věci, aby udělala s naším srdcem. A můžeš vlastně také za to, pokud dovolíš těmto vzpomínkám, aby zůstaly ve tvém srdci. Ano, ty můžeš přepsat vzpomínky ve svém srdci. Co se stane, pokud pečlivě nepřepíšeš bolestivé a traumatizující vzpomínky ve svém srdci? Víte, co se stane? Pokaždé, když budeš procházet těžkosti, Vzpomeneš si na jiné obtížné situace. Řekneme si další zlaté pravidlo týkající se srdce. Můžeš mít za sebou stovku úžasných zkušeností s Bohem a jednu špatnou zkušenost. A ta jedna špatná může být silnější než těch 100 dobrých. Proč tomu tak je? Souvisí to s naším srdcem. Přemýšlejte o tom. Pohádáš se s partnerem. A často se děje, teď nemyslím tu hádku s partnerem, ale to, co se chystám říci, Řekněme, že váš partner udělal něco, co nebylo hezké. A už uplynul od toho nějaký čas, i kdyby to mělo být pět let. A vy jste mezi tím se svým partnerem v této oblasti zažili 100 dalších krásných zkušeností. Co však váš partner v takovém okamžiku řekne? Děláš to neustále. A vy jste šokovaní. A vy řeknete, co tím myslíš, vždycky přece jednám jinak. A váš partner vám připomene to, co se stalo před pěti lety. Tenkrát si to udělal. A vy jste šokovaní. Já jsem to od té doby udělal stokrát dobře a ty si pamatuješ ten jeden případ, kdy to bylo špatně? E Už jste přišli na to zlaté pravidlo? Paměť vašeho srdce nesouvisí s tím, co se stalo, ale co vy jste udělali s tím, co se stalo. Because if you would have Kdybyste to totiž udělali správně, vybavilo by se vám všech těch 100 dobrých věcí. Co je tedy naším úkolem? Musíte se zbavit traumatizujících vzpomínek a přepsat je dobrými vzpomínkami. Ve své knize vyučuji, jak Bůh sám nám ukazuje, jak na to máme jít. Podívejme se na tuto věc. Když celá izraelská armáda stála před Goliášem, byli k smrti vyděšení ou eles estavam com muito medo. How could the little shepherd boy overcome him? A jak je tedy možné, že ten mladý pastýřský synek ho přemohl? He brought up a memory from his heart. On vynesl vzpomínku ze svého srdce. Memory of the goodness of God. Vzpomínku na boží dobrotu. He said, I was out there on the field and the lion came. Řekl, byl jsem v polích a no přišel lev. And I killed him. A já jsem ho zabil. Byl jsem venku a přišel medvěd. A já jsem zabil i jeho. A pak říká, Bůh, který do mých rukou vydal lva i medvěda, vydá i tohoto obra do mých rukou. Když procházíme těžkostmi, jsme v pokušení vynášet z našeho srdce vzpomínky na zmatené časy na místo těch časů dobrých. Co tedy uděláš jinak? Zastavíš se and you go back and remember anything that you've ever experienced a good thing from God. Vlastně Půjdeš v čase vlastně zpět a vlastně vybavíš si jakoukoliv dobrou věc, kterou jsi s Bohem prožil. And you now remember that. A budeš si připomínat. And you focus on that. A zaměříš se na ní. Pokud v daný okamžik nevidíš nic dobrého, co právě Bůh dělá, tak se tím neznepokojuj a vrať se do minulosti. A vzpomeň si, co Bůh učinil v minulosti. Každý křesťan má alespoň jednu dobrou vzpomínku, protože jste spaseni a nejdete do pekla. Pokud nejste schopni vidět dobré věci, které Bůh dělá teď, vzpomeňte si na dobrodění, které vám prokázal v minulosti. Zítra vám dám další praktický krok rok. Pračka.